हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से कहा था कि पकोड़े तलकर भी रोजगार कमाया जा सकता है लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा गुरुवार को एक चाट की दुकान पर समोसे बनाकर तले गए शायद उन्होंने भी मोदी जी से प्रेरणा ली असल में सिंधिया गुरुवार को रन फॉर यूनिटी सहित अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आए थे उन्होंने रन फॉर यूनिटी में युवाओं के साथ दौड़ लगाई और इसके बाद सिंधिया एक्सेलेंस स्कूल के कार्यक्रम में जा रहे थे अभी वह गांधी चौक पर अपने वाहन से उतरकर मुकेश चाट भंडार पर पहुंच गए